Paldies, paldies! Es nezinu, vai saimnieks, saimnieks atļaus, ja saimnieks... Alright, alright. Labi, saimnieks laikam atļauj mums Thank you. mums, eh, paldies jums. Eh, es gribēju pateikt, ka eh, es nezinu, ka, es, es, es, ceru, es ļoti ceru, ka, es ļoti ceru, ka mēs jums patikām, jo jūs mums ļoti patikāt. Galvenokārt tāpēc, ka jūs nemetāt nekādus cietus asas priekšmetus uz mums. Un es ceru, ka mūsu kā, attiecības turpināsies arī pēc šī koncerta. Mēs bijām Eh, mēs esam Head a Band, man bija banda, un eh, ja kas, eh, pēc piekdienu vietā mēs arī viši uzspēlēsim. Tad, no nu, tiem, kuriem nav sniegums, tie var atnākt turien arī. Liels paldies arī! Liels paldies organizatoriem! Un liels paldies visām bandām, kas ieradās un kas neieradās. Lai jums, lai jums jauks vakars, iedzeram alu! Thank you.